Ég heiti Alli Örd Frimarsson og er nemi í rámaslækningfræði í Háskólanum Reykjavík. Ég er í áfanga sem heitir starfsnám og þar sækjum við um hjá fyrirtækjum og sótti um hjá eflu verkvæðarstúðu. Mér finnst frábært að Háskólanum Reykjavík sé að bjóða upp á starfsnám þar sem þetta hjálpar einstaklingum að koma öðrum fætinum inn í bara frábæra fyrirtæki og gefa manni forskot á atvinnumarkaðinni lóknáms.